めに旅立ってシェルチャーグッモーニング僕の服たち今日はどれを着ようかなこれかこれかこれかうん糸かよーしよし今日はこれだオーロラだ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 悪の手先となったウェブナイトを倒し侵略されたエリアを取り戻さなければならない強大な力を持つデリトロスとの戦いの中ケントとグラディオンは窮地に立たされるその時復活したウェブナイトたちが駆けつけてきたそしてグラディオンは仲間と合体することにより新たな力を得る心強い仲間たちの帰還に喜ぶケントとグラディオンだが マジカルゲートの解放をかけた戦いはますます激しくなるのであった臨時ニュースを申し上げますダイバーランド上空に突如オーロラが発生しましたワールドリンク管理局ははい勇気です人体への危険はないと発表していますがあなた詳しい分析を急いでいますすげえなカロン南の島でオーロラが見られるなんて不思議だぴょっこ ケントまた遅刻よ急ぎなさいはいケント待ちよこ行ってきます行ってらっしゃいうん分かった気象センターに寄ってみる専門外だがちょっと気になるええオーロラなんて珍しいこともあるのねあらケントったら学校へ行くのにカバンを忘れて。 すごいな綺麗オーロラでマントなんか作ったら最高だよなあれ触れるん雲と同じで無理じゃないかななんか美味しそうですね兄さんおおオーロラというのは超高層大気中に見られる発光現象のことで普通は北極とか南極とか高い緯度の地域で起こるんだオーロラには形もいろいろある帯状 放射状カーテン状さっき見たのもカーテン状だね仕組みを簡単に言うとこうして太陽から出た電気の粒が地球の空気に触れて光るんだ難しくてよわからん電気のカーテンみたいなもんかなカーテンますますマウントにしたくなったぞ 先生北極や南極で見られるものがどうして赤道付近にあるこのダイバーランドから見えるんですかいい質問だねあまり例はないけれど赤道付近でもオーロラが観測されたことはあるんだただしその時の色は赤くてこんなに綺麗じゃないんだけど、ね、何かなどれなんだろうなんかの実験器具みたいだけどなんだろうなんだろうなんだろうなんだろう こんなところにスイッチがついてるようんうわこら何をやってるんだともやくんトもヤキくん大丈夫大丈夫ちょっとしびれただけだこら新脳ブラザーズ勝手に実験器具に触れちゃダメだぞごめんなさいよしそれじゃあみんな 今日はオーロラについて調べよう後でグループごとに発表してもらうからなはいあ葵ちゃん新しいカードうんあれあれあどうしたのケント君カバン忘れたもうケント君たらはい忘れんぼくん俺のカバンほんとそそっかしいわね ありがとうお母さんどういたしまして失敗続きのドラゴンに代わりようやく私たちデリトロス様から出撃命令が来たさあ行ってみようか じゃあ勉強頑張るのよケントうんうわケントくんケント学校でママに甘えるなんてまだまだ子供ぴょこおじゃおよいやちょっとカロン何よカロンにもわからないぴょこどうしてくっつくんだ ナッケンとわかんないよ誰かわかるやついるかどうしたんだそうあれ智也君たちは大丈夫なのうん双子だからかな二人ともとにかく引っ張ってああ y e <laughs> 無理だよ全然離れないそんな <laughs> ライガオチェンジマイナス んだチェンジプラスうわまたくっついたケント君これってやっぱりああデリトロスだ急いでグラディオンにウェブダイブしなきゃケントウェブダイブっていっけねえ母さんには内緒だったんだ 今度は何ケント何でもないよ、えー、母さんと一緒じゃグラディオンと通信もできないひょっとしてこれが奴らの作戦か鶴子さん僕たちいつも一緒ですよねカメオさん私の気持ちは変わらないわダイバーランド各地より異常な報告が頻繁に来ています 至急原因を調べるんだ主任前から気になっていたのですがなんだその髪型どうなってるんですか生身の人間に磁力が発生するなんて教育君とは嫌だわさケント君がいたわさどうして僕たちだけ兄さんどうすればいいのかなどうしたの空の色が そうかケント君オーロラだオーロラと何か関係があるんだうんオーロラだってうわ電磁石の原理電気と磁力は関係がある電気の発生するところには磁力も発生するケント君電気よ強い電気電気電気で磁力が発生するとしたらあそっか 強い電気をぶつければこの磁力を打ち消せるあらそうか僕たちはさっき感電したからくっつかなかったんだあれだ葵ちゃんちょっとごめんぴょこえカロンカロンに任せるぴょこ あおばさんいいのいいの行くぞ葵ちゃんええマジカルゲートへ ケント応答がなくて心配したぞごめんよグラディオン実はこの日を待ってきたぞグラディオンお前は <laughs> 私はライガオンライガオン 噂は聞いたことがあるお前がライガーグラディオンお前と会うのは初めてだだがこれで最後どういう意味だ言葉通りだよグラディオンお前はこの私に倒される運命にあるのだ <laughs> 久しぶりケンタ君翼3年の原翼またケントのクラスメイトピョコライガオンのオーロラ作戦を破るなんてさすがだねケンタ君 直接戦って倒せばいいだけだもんねその通りだ翼オーロラエリアで待っているよケント君 <laughs> 翼ケント出撃だああ絶対翼を助けてやるウェブダイブグラディオ ってどんな奴なんだ私のデータにもないのだ以前にも話したと思うがマジカルゲートは3つのサイトに分かれている私たち13体のウェブナイトはそれぞれのサイトに分かれて行動していた13体のウェブナイトうん私とジャガオンたちこれまで戦ってきたウェブナイトは3つのサイトの1つグラディオンサイトを守ってきたのだグラディオンサイトだが他のサイトについてはよく知らないのだ クラディオも知らないウェブナイトがいるっていうことその通りだつくとどこだライガンどこにいる <laughs> 待っていたぞグラディオンお前がライガン来たぞ翼 <laughs> さあ始めようケント君 ライガスライサークラオンーアップだ甘いライガスライサーこうなったらウェブチャイジクラィオンファイター こちらもウェブチェンジウェブチェンジ 武器選択グランバルカランサープロテクトその程度の攻撃など恐れるに足らん噂に聞こえたグラディオンの実力はこの程度ならばグランブレードどこだどこに消えたここだ グラディオン気をつけろケント奴はオーロラに隠れているその通りだだがどこから来るか分かるまいくそ 攻撃を受けたら危ないぴょこライガンはオーロラの影に隠れているのよねオーロラのデータに似てはいるけど全く同じってことはないわよねそうだ分かったぴょこ そんなものを撃ったところで、どこに隠れているかわかるまい。それはどうかな。 私たち以外の何者かがデータを回収したのかもしれないなデリトロスの手に渡っていなければいいのだが翼オーロラが消えていくよかった服が汚れなくってなケントは 空が消えたわようん今屋上で葵ちゃんと見てきたんだねうんライガオンがやられたぞだからドラグオンと俺が出るって言ったのにちくしょう今からでも行くぞドラグオン待て直樹なぜだデリトロス様が俺たちに出撃を控えさせたのはなぜだと思うそれは 俺たちを高く評価してくださっているからだテリトロス様の右腕たる俺たちにはきっとグラディオンを倒す最高のチャンスをくださるはずだでも俺は俺は戦いたいんだええここはマジカルゲート 僕グラディオンに倒されたはずなのに気がついたみたいだねえさんさんがけてくれたんだねでもどうしていいじゃないか無事に帰ってこられたのだから 無事にね がまとまんないんだよねついにマジカルワクチンも完成したし待ってろよカイトすぐに助けてやるからな喜ぶ俺たちの前に再びグラディオンのデータにない敵が現れたそして謎の仮面の男が管理局に迫る次回電脳冒険記ウェブダイバー光の幻影ペガシオンにプラス